За гараа. Надаа гараа өчтгөө. Гараа өгөрөө. Оо ямар хөргий. За нөгөө гараа. Нөгөө гараа. Нөгөө гараа. Нөгөө гараа. Үйнийг хэлэх юм уу? За баярлалаа. За надаа гараа өгөрөө. Оо за мундаг мундаг. За одоо илий. За одоо энэ гараа. Энэ гараа. Оо ямар хөргий. За баярлалаа баярлалаа. За одоо энэ гараа. Оо за. За энэ урд түрээд ирсэн. За, дагна маань оройн зоогоо барьж байна. Энэ охин үсний гоё янзарч. Мууд. Хойшо биш ээ. Аа. Мууд. Яа яа яа яа. За. Яг ч хаалаа ийм ундаг иддэг баг. Аа яа. Хаа яа. За, дэгнада дараагийн албаны өглөө амаагаарэ. Яа. Ямар ангрэм би. Яа нэг сайн готлын энерги гэдэг болсон юм. Тийм байна уу? Би аа паналт байсан. Аа яа яа тэр паналж байгаа царим юм. Хүй. Аа. Оо. Гэж паналт хийсэн. Үгүй бэлэн үү? За одоо нэг Хүү дээ дээ дээ. Аа. Шаал годлоо нэг. Панартаа үгүй юм. Аа яа. Яа, чаа, чаа. Бохоо ярих нэ. Хэнтий мэ. Инст их юм ярих байхаа. Тэгээд ялчаа. Манай аав тэгээд манай ээж тэгээд гэлээ. Дэнэ дэнэ. Вау! Вау! Аа яа. Вау! Хөх, пэ чинь яах вэ? Пэ чад юу вэ гэдэг юм гэж ажгүй. Юу бахаа Хамгийн анхны үгс чи пэ па гэлээ. Па юу вэ гэлээ. Пүү гэлээ. Аа бэ бабур. Бөө уулаг авцсан үзаач. Хаа! Эна сэтгэл зүйн тэнцвэртэй тогтвортой байлыг аяа чухал заяа. Үнхэ чи чи тогтвортой бай. Өөрийнхөө гарыг адчлаа. Ой хөө яада мэ. Энд юм сонир болоод байна. Яа би яаж байна? Өөдөөс бүр ингэж Сэтгэл зүйн тэнцвэртэй байдал гэдэг одоо үед амжилт чухал болсон заяа. Бас йога хийх хэрэгтэй. Тийм. Жигжигэн чинэ биш ээ. Жихээ өөрөө угаяа. Тимэхүү аа. Гая гая гая. 호롱 진네 빛에 헛자우러 오가야 디미고 아 거여 거여 거여 Энэ ага энэ савчнгаа хөдөө байсан. Тэгээ би бүр амар амар сонин болцсон байгаа зү. Тэгээ намайг За одоо чивтэй мэдээ байна тасалтан тэрэлээ заяа. За чи наатах ингээ уршаа барьж агараа. За чи зүүн гараараа хариулаарай нүдэ нарай. За би ч гэсэн нүдэ анла за. Хин хамгийн хөөрхөн бэ? Зас юм чи? А? Зас. Аа за. Э хин нь хамгийн харган бай. Болно. За. Хин нь хамгийн залах уу вэ? Хин нь хамгийн ховдөг вэ? Харилна. Харилт. Аа, хин нь хамгийн их унгадаг вэ? Харилсан шүү. За, хин нь хамгийн ууртай вэ? Хин нь хамгийн гомдомхой вэ? Хин нь хамгийн их уйлдаг нь вэ? Хин нь хамгийн хинээдэг нь вэ? Э хин нь хамгийн Ой юу юу юу хонхат. Тэг нэ хонхат. Юу лээ? Нэг хоёр гурван гурван. Тэгвэл хүмүүс хогоо ицсэн байх юм. Хогийн савраас хоёр хаанаас болох вэ? Болгоомжтой орой, машин араа мэ. Агаан дайцсан бэ? Үгүй шаанаа. Ирж байна. Хог айсан. Аа. Өнөөдрийн ховлогоор бид нар налаахад миний нөгөө төрсэн газраар явж байна. Налаахын одоо том гүүрийг даваад манай эмээгийнх маш олон жил тэнд цуссан, өвөлдсөн байдгийм. Одоо бол ийшээ ингээ гүр даваад энд одоо ямар юмны мод гинүү нэг аавын мод ч гинүү нэг тийм байдаг болчихж тэгээд энэ голын иргээр ингээд маш их хүмүүс ингээ майхан байраар ингээд амардаг болжээ. Би бол сүүлийн 6 7 жил бол энүүгээр ингээ ирээгүй. Тэгээ сая ирээд энүүгээр ингээд миний хонь хариулж өссөн яг хонь хариулж энүүгээр ингээд цулгуу талбай байсан энэ газар маань ингээд ийм ухаа хог энэ усууд ингээ овоолцсон байхад яг үнийг хэлэхэд өөрөө ирэхгүй амар сэтгэл өвддөг юм байна. Энэ хог байтгүй энэ замч байхгүй ийм гоёоро байдаг байхад нь би мэддэг байсан. Тэгтэл одоо энд ингээд хогоо ингээ овоолоод явсан байна. Тэгээд энд ингээ хог овоолцсон байна гэдэг чинь өөрөө энэгээр байгаа мал. За тэгээд хүмүүс ингээд хог ил хайцсан байвал эн чинь яа энд хогоо хайд юм байна гэд хүмүүс өөрсдөө хогоо хаяна. Тэг яг үндэ амар сэтгэл өвдсөн учраас ерөөсөө шууд өөрөө цэвэрлэегээ шийдээ. Тэг энд ингээ хогийн цэвэрлээд тэг энэ хог чи өөрөө ингээд ийшиг ингээ хийсэт байгаа байхгүй юу? Ингээд хийсчихэж байгаа байхгүй юу? Энд ингээд цэвэрлээ тавьчих юм бол ядаж хүмүүс нэмж хог хаяхгүй байх бах гэж бодоод За бид юу яалаа? Бүртөө байгаа машин явсан. Хогны уутанда 30 ширхэг уут байсан. Тэгээ тэрэндээ дүүртлэл аа одоо хогнуудын энэ ил задгаа хийсэн хогнуудын хийлээ. Энд бол яг үндэ нэг портер хог байх шиг байна. Бид 3 сая нийлээд энэ хийцэн байгаануудын ядаж түүгээд тэгээ энд ингээ овоолж хаялаа. Хэрвээ энэ улсууд хогоо энд хаяхгүйгээр зүгээр л авч яваад хоттой хаягдсан байсан бол байгаль орчинд сүйтгэхгүй бид нар ч ингэхгүй байх байлаа. Налаах юу гэж хайх вэ? Аа, энэ хэдгээр хороо юм бол налаах юм. Налаах дүрг. Энэ 6 дугаар марвах 6 дугаар хороо морь гэж өвдөг юм болов уу? Налаах дүрг гэхээр гарч ирж байна. За. Сайн байна уу? Энэ нүүн дөрөвдүгээр хэсгийн ахлах дэнсмэ их ч үү? Тийм ээ. Аа сайн байна уу? Энэ энэ гүр давхар чи энэ дөрөвдүгээр хэсэгтээ орох уу? Налах дүүргийн. Энэ горих баян цагааны дөрөвдүгээр хэсэгтээ орно. Баян цагаан давж ич. Аа за. Энд чи яг таны хэсэгт хамаарах уу? Өөр хэсэгт хамаарах уу? Хамаарна. Тийм үү? Аа за. Энд ингээд дүүрэн нөгөө хог ингээ хүмүүс ил хайцсан байгаа байхгүй юу? Тэгээ энийг хизээ ирж ачихгүй бид нар ил ил хог хайцсан байгаа эсхийн за нэг тал эсхийн лав савалчлаа. 80 81 50 50 руу яар. 80 81 50 50 руу яарэ. За тэгээ. Нэг чинь амар чагаасаа. За. За. Байна. Аа сайн байна уу? Энэ нөгөө Динсма ихчээс таны усны дугаарыг авлаа дөрөвдүгээр хэсгийн ахлагч. За. Тий гол дагуу амарж байгаа улсууд энэ ил задгаа хогоо хайцсан байна. Баян цагааны наатал. Аа тул хогийн ил дагуу нэгдүгээр хорооны нутагт ишгүй юм уу? Дин 6 дугаар хороо Динсма их чи харьяа юм байна те. Динсма их ч өнөөдөр амарж байгаа учраас тань руу залгаа гэдгсэн. Аа тэгээд тул хогийн дагуу гэдэг чинь тул хогийн дагуу чинь Динсмад харьяалагдах газар байхгүй шүү дээ. Яг энэ баян цагааны энэ энэ зам дагуу баян цагааны наатал гэхчээ. Аа за за ойлгосон да. Тий. Энд ингээ ил задгаа хог хайцсан байна. Бараг нэг портер хог байна. Тэгээ энэ нь энэгээр баахан хийсээд бид нар сая талын савлчлаа. Тэгээ өнөөдөр маргааш та багтаагаад хурж ирээ ачичул. Аа тийм дахиж дөнгөж сайн би хүмүүстэйгээ яриад юу гарч ирж байна. Аа за. Гурал хийсэн. Аа наад ч одоо яа тэр юу яасан яг нарийнтай ярих юм бол нөгөө туул гол дагуу амарсан хүмүүс баян цагаанаар гарч ирж давхтаа Хаяад яваад шүү хорхон юм бидтэй. Харин тийм юм шиг байна. Тэгээ одоо одоо тэгээ энэ хог нь ингээд салхинд хийсэ туул гол руугаа ч ороод энүүгээр л нэг тарсан юм болцсон байна. Ааха. Тий. За за би наадах чи юу яа да э, маргаашл оруулахыг бодъё да. Тий. Та яаж хийж байгаа өнөө маргаашгүйч бид нар яаж хийж байгаа талын хогийн уутанд хийгээ тавьчлаа шүү яг энэ байранд. За болж байна. Сайн байна. Тий. Баярлалаа. Уг нь бол яг гадар нутгийнхаа хүнд бол манай тариалахгүй газар гэлээ гэхдээ юу цаанаас орж ирсэн хог гэлээхтэй манай нутаг дэлхэл дээр байгаа учраас яалтч явахгүй бид нэр авах ёстой гэдэг ингээд дөнгөж сая яриад гарсан. Ааха. За тэгвэл тэгээ яаж игээд авахулаад хэ. За. За тэгье. За баярлалаа гэчээ. За. Зүгээр би энэ утсыг ч маш хадгалч юм маргааш ачуулгахдаа би жолоочтой энэ утсыг угааж өгчнө за. За тэгье. За баярлалаа. За за за ингээд манай ган төр О-гийн бид гур ингээд янзллаа. Тэгээ цаана одоо баг нэг портер хог байгаа байхгүй юм чи. Тэгээ цаана дахиад хог үлдэж байна. Тэгээ маргааш ихэд очичих байхаа. За тэгээд хогоо битгий аяараа манай. Хойшо тат таарай камера. Юуг ин татгаж? Нэрэ. Ангид үү? линзных нь аа тэгэхээр томроо жижигрээд ингэж байгаа. Тийм байна. За. <laughs> Зя. Өнөөдөр За автоос явж. Автоосны чимээг дугаалгалаа. За хараа тол таглаад байгаа шүү. Өө за бас нөгөө тогийн тоглолцсон. За. Осолтой шүү аваар юм шүү. Манай сайн захын Пүжигийнхаа хоримд явж гээ. 2 жилийн өмнө Пүжэ маань бит хоёрын хорим дээр гэрч болоод явж байсан. Тэгвэл одоо өнөөдөр бит хоёр гэрч болохгүй. <laughs> А Пүжэ маань хорим дээр алтлаараа гэрч охтуудыг оруулахар э, биш арай өөр шинэлгээр бас хийхийг нэрмэлсэн. Тэгээ одоо өнөөдөр харьмааг очиж үзэх гэж байна. Харимд нь оролцох гэж байна. За бид хоёр найзтай ямар бэлэн өгч аваа гэхлээр өөртөө хамгийн сайн мэддгээр дээрээс нь яг хүүхдтэй, гурван хүүхдтэй байгаа маа найз маань тэгээд баган дагнаатай ч хэцүү. Тэгэхээр ойрхон насны гурван хүүхдтэй ээжд хамгийн их тусалсан хэрэгтэй байдаг зүйл бол хин нэг хажууд нь тусалт дэмжих аюул чухал байдаг. Бид тэр бодож ярилцж агаад за ямар нэг тавилах ч юм уу бэлэг аваад өчгөлөр яг тэр хүмүүст хэрэг болох үгүй сайн мэдэхгүй. Аа тэгэнгүүт яг ингээд шууд мөнгөний нөхөх гэхлээр нэг талаараа мөнгөнд хэрэгтэй. Аа тэгтээ нөгөө талаараа мөнгөний нөхлөө сэтгэл гаргаагүй юм шиг харагддаг байх гэж бас дээр ярьсан. Тэгээд танах бэлгийн карт байгаа юу? Хүүхэд хүүхэд асрах үйлчилгээ болон аа сэвэрлэгээ асаргаа одоо тэг ээж аавын асаргаа бүх зүйлүүд ингээ байдаг. Төрсөн ээжийн дараах, төрсний дараах асаргаа энэ олон юм асаргааны одоо боломжтой юм газар байдаг. Тэгээ энэ газараасаа бид хоёр Happy Flowers гэдэг газараас одоо юуны энэ болохоор найздаа бид хоёр 500 мянган төгрөгийн эрхийн бичиг аа нэг нэг талаараа мөнгө юм шиг боловч нөгөө талаараа яг зөв сэтгэл гаргасан. Энэ дээр болохоор ингэж байгаа байхгүй энэ 500 мянган төгрөгөндөө манай одоо найз маань 16 үйлчилгээгээс сонгоод 500 мянган төгрөгдөө тааруулж авчлах юм байна. Тэгээд нэг нь болохоор хүүхэд асрагч, гэрээ үйлчлэгч, өндөр настай асрагч, эзэгтэй туслах За сонголт өдрийн асрагч байна. Төрсний дараа. Төрсний дараа хүүхдийн асарга, нэрэн асарга, өдрийн асрагч, богино цагийн асрагч, Friday багц, weekend багц, аяллаа асрагч, зуны асрагч, шээнаны за энгийн цэвэрлэгээ, их цэвэрлэгээ гэсэн юм 16 үйлчилгээгээс одоо үн тарифыг харж агаад 500 мянгатаа өөрөө багтаагаад ингээд ингээд тасаа тасаад аваад за бүр магадгүй энэ дээрээ ч бас мөнгө нэмээд өшөө 16 үйлчлэгээс ингээд сонгож авч болно. Тэгээд нэг хадгалж байгаа тий. Нүхтрөө бид нар явж ийн зам нь үнэхээр муухай юм аа. Зам нь нүхтийн зам нүхэхтэй юм байна. Нүхтийн зам нүхтэй. Тэгээд өшөөсөө яах удаага миний хажууд хамраа ухаан дотроос нь том хатуунаас гараад тэгээд <laughs> цохороо нисэлж явахыг би харлаа. Бодлоо яриад байдгийг. Тэгээд төвшөө өмнө нь өөрөө хизээч хамранд нь нус бүрлддэггүй юм ээ. Намайг хамраа авах жахыг хараад өө юм бол сенсац л хийсэн. Өнөөдөр өөрөөсөө сенсацлуулмаар сайн ажихыг харлаа. Том цагаан юм бүт гэж нэслэв биш. <laughs> Том цагаан юм бүт. Сонхоод би what гэж тайхаа танилцсан. Машин тавах газрыг Болно. Эн замд оолах гэх тээ. Тэр урт. Миний ойрхон энд буучих. Ганцаараа юу? Тэгээд тэндээс нааш тэгэл алхах л та. За окей окей. Энэ энэгээр авах юм уу те? Тамны нэг бол хавь байгаа даа. За мэдлээч. Юу гоё юм шүү дээ. найзын баг хүүхдийн дөлгөөн гэдэг. Аа. Тэр үү. Амгүйч талч. Тана. Та. Оо, ээж нь миний хаа нугаа. А? Тантай уулзсан юм уу гэдэг? Оо, миний хөө гэртээ гэрт нь Э, анаан дүүг нь хараа байж байгаа. Ээж нь хормон дээр хүрээд ирсэн байна. Ээжих нь сайн найз бүжи хормоо хийж байгаа. Дүнг сая нүхтэн ч хормынх нь газар л орж иж дээ. Би гэлээгоо шууд хаад. Ширээ, тайз, рестогой зассан байна. Тэгээ хорим болохоор бүх юм нь гоё ингээ цав цагаан юм байна. Орж ирэхээр вайн өгд юм байна. Даач би жолоо ирж байгаа учраас вайн уужлахгүй. Зин дөлгөөний энд мөнхөж залгасан учраас. Би өөртөө хэлэхгүй шууд даа гэж. За ингэж дэвэл яаж харагдах хараа. За би энийг дагнаад өгч ийм юм өгч үү за. За чи минийхийг бооч. Аа оо за. Дэлгөөнөө минь амар хуцаар ярьж байна. Сони Ардаг сарын шинэ гарам төвний бэлгэлтэй энэ сар өдрийн халуун мэндийн өөнүүд нь өргөн дэвшүүлэн өвчлөе. Хаасуу Гурван сарын үетэйгээ байхын бол Андургийн төвшин, Андургийн төшиг, Андургийн охин дөлгөөнөө бэлгцүүд болох Содилтэн Пандур Марихан энэ сарын өдрөөр ёс аврагны холгууд идэх юм. За. Бас өөр дэвшин байл дүлгөө хийж байгаа юм. Тийм. Энд чи 2 хоног байгаа юм шиг шүү дээ. Тийм. За. За, ийм хүн гэдэг үү? Наа дэвшин гэдэг, дэвшин гэдэг 10 настай, 10 настай. Гэрэн гоё чи наагаас чарч ирсэн. Хатч. За. За тийш явах уу? За. Бичлэгээ. Бичлэгээ. За энд ингээ бэлгээ өгөх очролж байна хүмүүс. За Hamburg International Tower-ийн анхаар хандуулах. За энэ манай соёлогчтой танилцуулнаа. Баялаг соёлогч яриа. Миний хамгийн агуудаа хийж үтсэн ихлэнгийн ажил юм аа. Алдаа нэрлэн байсан. Өрхийн нэрлэн байсан их хоёр. Намайг хажуу нэрлэн байсан. Эвэр муу эсэг. Муу муу аах юм байх. Намайг дадлага хийх гээд ирэхэд соёлогч намайг хараад за гэсэн. Би дараа нь би чамайг ингээд нөгөө юу гэж харчаад За зин хин билээгээ бодсон гэсэн. Юу гарсан юм билээ яарэ. Юу гарсан юм билээ гэсэн. Тэгсээ гэм мэдээ. Оо тийш тийш ихсэн байсан хэзээ юм болчихв. Яг нэг шүлэг үзээ найстаа зориулаад өг хөлтсөн. Тэгээ тэрийг одоо хэлэхээр ингээд боломжтой болчихно. Бас хэлэх мөчөө өнөөж хаваа хараа. Чи яах вэ? Хайс дээр гараад уушх юм Би энэ уул найхундаа ингээ уншиж өгье гэж бодсон байхгүй юу? За. Тэгсэн чинь одоо ингээ бэлэг гадуулж авах нь уншиж болох юм уу? Ийм охоос гарч байна л өнөг. Хараа чиний ээж болчлоо. За бүшөө. За. Бүшөө үгүй юм байна. За. Ингээд хоёр найзаа анх уушаас хатгийг би өөрөө аа би болохоор бүжээсээ хамбог сопат хамт ажиллаж би одоо ингээд найз өгөөд 9 жил болсон байна. هاي الثلاثة تحت سيريا тэгээд юу байна? Шинэ хിവэр хичээх хүлээсэн. 이렇게. 아, 아,